Всем привет! Вы на канале интернет-магазина GrandStart.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм кадрили. Вот так он выглядит в запечатанном виде у нас. А, в нашем интернет-магазине несколько вариантов костюма кадрили, как для детей, так и для взрослых. Сегодня мы рассмотрим один из детских костюмчиков. Товари, у нас визитка интернет-магазина GrandStart И рассмотрим костюм кадрили. Значит, в комплект у нас входит вот такой вот кокошник. Здесь он расшит бусинками белыми. Сзади он идет на резиночке, то есть вот тянется. И большой красный бант у нас входит. Пришит уже здесь. То есть по голове он регулируется, и если что, резиночку можно подтянуть. Такой вот кокошник. Далее в комплект у нас входит кофточка. Такая вот кофточка. Кофта с длинными рукавами. Из плотного атласа все сделано, красный, яркий. А, здесь у нас кофточка идет на кнопочках. То есть вот отстегивается все. Вот а так вот выглядит внутри. По поясу уже дальше идет расклешенный. И здесь пришита у нас тесьма. Цветная, зеленая, желтая. Сзади кофточка Выглядит вот так. Также у нас здесь по контуру тесьма пришита. И в комплекте у нас входит юбка. Цветная юбка, желтая с красным. Юбка на резинке тянется. И состоит у нас из нескольких слоев. То есть она уже у нас пышная такая довольно юбка. Вот смотрите, здесь слой фатины идет, слой атласа. Вот такая вот юбка. Пышная. Вот так вот она выглядит. Очень объемная. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте Grand Star.ru.